Help me send music out to the age Is it possible to change the past? Is it possible to change the story? Is it possible to change the forget all? Is it possible to change the past? No matter what I change I have torn to consume my pain I'm surrounded by them I'm trapped in this situation The stars in the sky She keeps saying that She doesn't have mood to come Spend the day with me All I have to try what Why you did this to me Why you did this to me Is it possible to change the past? Is it possible to change the story? Is it possible to try the forget all? Is it possible to change the past? Is it possible to change the past? Is it possible to change the story? Is it possible to change the fog it all? Is it possible to change the past? Usaha ku kecana ku tekad tu melupakanmu tanpa hirauan bayangan hilangnya begitu Imbau kembali silam cerita dulu-dulu Indah pun nama senja aku bina bersamamu Lebih dah capai tekad usiaku empat puluh Tibanya munculnya wajah tanpa rasa usuh. Adakah aku mimpi dibuai mimpi kali-kali Suara dia selalu ku dengar berhari-hari Is it possible to change the past? Is it possible to change the story? Is it possible to change the foggy roll? Is it possible to change the past? Is it possible to change the past? Is it possible to change the story? Is it possible to change the foggy roll? Is it possible to change the past? Ini semua telah mengubah hari-hariku Hingga diriku saranan menjadi haru biru Terpingat terpaku lafaz-lafaz putus darimu Aku tunduk terjurang pedih rasa sendu The promises made by your have turned to ash My vision fuzzy due to choose I feel stranded I am caught that this living I have collected those broken bits Of my heart, and try to put them all back together The stars in the sky, she keeps saying that she doesn't have more to come spend the day with me And hence you make me lonely forever Is it possible to change the past? Is it possible to change the story? Is it possible to change the forget all? Is it possible to change the past? Is it possible to change the past? Is it possible to share the story? Is it possible to share the foggy you Is it possible to change the past? Kini kau kembali datang pada aku Tanpa kau sedari sakitnya perutku Tahan rasa ini kalau aku tahu Takkan aku tak kebak-kebak tetap masih ku mencari Bayang-bayang semakin jauh ku kejari Harapnya aku minta-minta ku ia kembali Tapi semua itu hanya mimpi ku tempuhi Janji ku dulu impian untuk boleh menjagamu Hakikat dapatkan daya tepat terpaksa pisah denganmu Lapas janji pernah ulas tapi semuanya palsu Hilang takkan terumbang ambil aku cari dirimu Tanpa ingat terganti yang dekat tasik termasik 31 hari bulan sepatut dirisik Tapi berperlu lelah mencari di mana-mana Desak hilang Tahunannya semua entah ke mana Jika siang tidak kau dapati hari cerah Sebab awan mendung habis jadi penghalang Harapan aku agak cerah habisnya punah Sedihku diriku sendu beralas menggirang Salam aku undur diri berlapis tutup niat Aku sedar dah jauh umurku semakin meningkat Akan tiba aku jejak jalan dekat-dekat Sampai masa jua aku nyawaku akan diangkat